Nous sommes situés à Beaune, au centre-ville, à deux pas de l'Hôtel Dieu et nous organisons depuis 26 ans des cours de dégustation. Je vais vous servir à vin donc, à l'aveugle, vous n'allez pas être euh, influencé par, l'étiquette. Ce sont des cours qui s'adressent à, tout le monde, hein, euh, qu'on ait peu ou pas de, de connaissances ou qu'on soit plutôt confirmé. Le fruit, le fruit frais et la note un peu boisée, fumée, épicée. En général, euh, les dégustations comportent entre 8 et 10 vins, moitié blanc, moitié rouge. Le 3. Citronnelle. Rose. Le rose. Rose. C'est la rose. C'est vraiment très intéressant et là j'ai vraiment développé je pense d'autres compétences. Je pourrais plus apprécier le vin euh, maintenant.